atuar do, do Bolsonaro humilhou aquela mulher da marmita, agora a mulher da marmita tá melhor que ele. <laughs> O Pessoal do Bolsonaro também humilhou o João Gomes, tanto show do João Gomes da Associação do Água. João Gomes conseguiu um show melhor que ele. o povo do Bolsonaro podia vir humilhar o MDB também, né? deveria estar tá apresentando uma humilhaçãozinha de quem? Só reclama do governo Bolsonaro. Olha, mas no governo Bolsonaro eu comia picanha semana inteira sem enjoar. Quando eu enjoava de picanha, eu comia camarão semana inteira. O mês inteiro tem enjoar de camarão. Depois do enjoar de camarão, aí eu, eu, eu comia... Alguém sabe outro sabor de miojo aí? Olha de pau do meu compadre. Meu compadre chegou em mim e falou, Zé Guendé, você me empresta um dinheiro aí para me pegar um ônibus porque eu preciso ir votar no Bolsonaro. Aí eu falei, como é que você vai me pagar esse empréstimo? Em osso ou em pele de frango. Ele falou, não, eu preciso votar, votar no Bolsonaro, porque o pastor lá da minha igreja, o pastor da minha igreja falou assim, ó, você precisa votar num homem de paz, assim que nem eu, um homem da paz. vote nesse homem, senão eu vou te dar um tiro na cara. Aí eu tava saindo do comitê do Lula, Parecia um caboclo lá, um, um, bolsonarista lá com um pedaço de pau na mão Falou, cadê o Lula? Falei, ah, o Lula não tá, mas o que quer? É? Eu quero dar uma pizza nele. Aí eu falei, mas tem que ser no Lulinha? Essa pizza não pode ser em mim? Ele falou, pode, ué. Daí ele com o pedaço de pau e me desceu o cacete, eu apanhando sorrindo. Olha, a pizza era pra ser no nosso Lulinha. É, ele desceu o cacete em mim e eu gostando, olha. Foi a melhor pizza que eu tomei na minha vida. Era pra ser no